Mae strancio'n gyffredin iawn ymhlith plant. Mae'n rhan normal o dyfu fyny. Dyma chydig o dips i helpu pan fydd eich plentyn yn cael stranc. Allwch ddim wastad atal stranc, ond gofalwch fod eich plentyn yn ddiogel. Arhoswch ger llaw heb wylltio a cheisiwch anwybyddu'r stranc. Mi fydd taro a chodi llais yn gweithygu'r stranc. Ar ôl iddyn nhw dawelu, cofiwch eu cysuro a'i canmol am dawelu peidiwch ac ildio i unrhyw ofynion a wnaeth ddechrau'r stranc. Dyma chydig o ffyrdd i ysgoi stranciau. Ystyriwch pryd maent yn digwydd. Ydyn nhw fel arfer o gwmpas amser bwyd? Efallai bod nhw'n llwglyd? Ydyn nhw wrth newid o un gweithgaredd i'r llall? Rhowch wybod eich plentyn o flaen llaw beth fyddwch yn ei wneud nesaf. Cynlluniwch ymlaen llaw ar dripiau. Ewch â byrbrydau a theganau bach allan gyda chi er mwyn ysgoi diflastod a stranciau oherwydd llwgu. Mae cynnig dewisiadau syml yn helpu'ch plentyn i deimlo rhywfaint o reolaeth dros ei bywydau. Neithiwch amser am chwarae egniol bob dydd. Ewch i'r parc i adael iddynt losgi egni. Dal ati. Mae strancio'n arferol mewn plant bach ac yn digwydd yn llai aml ar ôl pedair oed. Am ragor o gyngor defnyddiol ar strancio ac ar dechnegau rhiantau da, ewch i siow.cymru, slaes, rhowch amser iddo.